sabe, sabes. Ma. Oh, oh, oh. Baby, por favor, dame una oportunidad. Yeah. Que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mía. Que me tienes loco.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 loco. Te quiero bonita, dame una oportunidad de hacerte mía.